Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Siku ya leo tuko na interview na Budazone, msanii wa singeli kutoka hapa nyumbani Tanzania. Tunataka kupiga naye story nyingi sana. Tunataka kujua vitu vingi sana kutoka kwake na hivyo yani habari. Kwema mzima. Mimi mzima sijui. Mimi mzima tu. Okay, sawa. Buda, msanii uh, muziki wa Singeli umekuwa mkubwa sana. Muziki wa Singeli uh, unaenda mbali zaidi, lakini pia naona mnajichanganya kweli kweli na wasanii wa Singeli wanaongezeka. Kwa upande wako wewe, uh, kuongezeka kwa wasanii wa Singeli unalichukuliaje kwa, kwa kama mtu ambaye unafanya muziki wa Singeli pia? Ah, naona naona nakuwa naona vizuri kwa sababu kitu kitu kinakuwa watu wanakuwa wanajua hiki ni nini na watu wanafanya nini kwa mpaka watu wanaongezeka kwamba tumewashawishi na wameshawishika na hatuwezi ukaiti umaindi kisa tukuongezeka kuimba singeli. Ingekuwa hivyo ungekuwa na maindi kina Juma Nature kwa kina nani, kwa ungekuwa na maindi wale, leo hii tusingekuwa na kina Diamond, kusingekuwa na kina Marioa, na singekuwepo kwamba angekuwa waimbi. Albamu yako ya Chuma Tatu ambayo sasa hivi ina, inaendelea kukuta, kusikilizwa sana labda kutazamwa sana, tuambie ugumu ulikuwa wapi katika kuandaa album? Kwangu mimi hakukuwa na ugumu kwa sababu kichwa changu chepesi sana. Kuchukua muda gani? kunichukua muda sana kwa sababu ni ngoma ambazo, yani hiyo albamu yenyewe liotoka ni ngoma tu zilizochaguliwa, hizi ziende ila zipo nyingine zilikuwepo store, yani mmefanya tu selection hii na hii na hii na ingine. Mtu ambaye naweza nikaamka na vibe nikaenda nikarekodi nikaja nikarudi mtaani. Kwa ngoma yaweza producer kamaliza ku mix nkanigea niko nao kwenye simu. Kwa hiyo mimi ndo nacheza na ratiba ile nyimbo kwamba hii nyimbo inakuwa kipindi hichi watu nahisi wataielewa sana na achie. Unazingatia nini sasa katika kufanya selection ya nyimbo? Kaona hii inaendana na wakati huu, hii hapana, ngoja ibaki nyuma kidogo. Unazingatia nini zaidi? mziki wa sasa hivi umekuwa mziki online, ushaona, na umekuwa mziki wa matukio. Kilicho trend ndio kinachoimbwa, ushaona. Kwa unaweza kana nyimbo yako ambayo ulizungumzia tu vitu vingine, ila ghafla trend kitu fulani, ukalifanyia jambo na ukatoa kabla ile uliokuwa usharekodigi muda, kwa ile ikazidi kubaki tu, ushaelewa kwamba wakati unabadilika una ngoma pengine ambayo iko ndani muda mrefu, kila ukijaribu kufanya selection unaona ibaki, kila wakati inabaki, kila wakati inabaki kuna ngoma ya namna hiyo kweli track namba tatu kwenye chuma tatu yeah. imepata nafasi wakati huu yeah, na, na ngoma ambayo karekodi producer mkubwa tu je Drama ushaona uh-huh. lakini ngoma ambayo imekaa kwenye simu miaka mitatu ipo tu kwenye simu na, na, na simu ikawa track namba tatu kwenye chuma tatu kwa sababu nimezungumzia maisha yangu mimi hapa ya mziki Ushaona. Kwa hiyo kitaka kuitoa na ah, mbona kama bado. Kile kitaka kuitoa na kama bado lakini mwisho siku sana nimekuwa hii bwana tu niitie kwenye album. Imagine nimezungumzia mada nyingi sana. Mwisho siku nakuwa nimejizungumzia mpaka mimi mwenyewe mpaka nilipofikia hapa. Okay. Eh, ugumu ulikuwa wapi mpaka akasema ngoja sasa nijiimbie mimi harakati zangu za mziki? Ulikuwa unapitia yapi katika kujitafuta? Ah, napitia mengi sana, mengi sana. kuzalaulika ujue ni kitu ambacho kipo unaweza ukawa na hela bado hata wakakudharau. unarudi pale pale kwamba mwanaume ukishafika umri fulani hivi ukiwa una kwako unazaraulika na unaweza ukapata kwako ndani ukawa una kitu utazaraulika tena, ushaona eh? kwamba kitu hicho kitu hicho kimefanya mimi kinitie moyo, ushaona kinitie moyo na nikaona kwamba ah, mi mbona kuna kitu naweza kufanya na nikifanya watu wanaitika ushaona ko kadri unavyozidi kuiti unavyotoa kazi yako unaiti unatoa kazi yako unaiti na, na, na, na ndo nazidi kujiongezea maadui kwa sababu kuna watu wanaweza kuepuka mtu akuchukia kisa kasikia nyimbo yako unapigwa nyumba ya pili ye kapanga hapa nyumba ya pili anasikia nyimbo yako ana ah, ah, jirani apige nyimbo yangu mi kama mi sio msanii apige nyimbo ya huu huu nani usinajua mtu ashangaa kuchukia kwa wale ndo watu ambao unaenda kuwatolea uwezi ukawafuata kumwelekeza mtu bwana, bwana inabidi tuishi hivi tuishi hivi, unamwelekeza una kupitia <laughs> kupitia wimbo, e, kupitia wimbo namwelekeza na unajiongelea mwenyewe kwamba hizi misha za kusema kumchukia mtu ghafla ama kwenda kumloga mtu azifai Ushaona, na nimeshukuru na mashabiki zangu kwamba wanavyonipambania mpaka hapa nilipofikia, na nimejigamba nime, nime sijiachagi nyuma, nimejigamba sana kwenye track namba tatu. Sawa, sasa hem, tuambie wakati unaanza huu mziki nyumbani walikuwa wanalipokeaje? Yaani walikuwa wanaona udogo sana kuelekea huyu ah, ah, mpaka uh, kufikia sasa hivi na wanajivunia nini? Yaani katika watu ambao tuseme hawakuwaigi kupata changamoto katika maisha yao ya mziki kuhusu na familia zao, mimi nipo. Mm, watu wengi sana kwa katazo wanachofanya ila mimi watu walikibariki tu tokea kitambo, kwa sababu ndio nikakwambia kabla ya kurekodi nilikuwa tunaimba ila sijawahi kurekodi. Na wakasema kurekodi rasmi, yani kurekodi ndo kwanza mziki sasa. Unaweza ukawa una, una, una nani mziki nafanya, yani wewe ufanye mziki, inabidi mziki urekodi. Yeah, mm. nakuja kurekodi 2014 kwamba hii miaka hapa nyuma nikopo ni mtu ambaye ukinipa mic naweza kuimba stoki nje ya biti, stoki vinyo, eh, stoki nje ya biti, stoki kwamba unajua sauti anayo, kichwa chake chepesi ushaona tumwache na maisha yake ya bebi mpya na remix hiyo tunafanya na nani ah, sitokuwa mwazi hapa kwanza ila atajie remix na so msanii wa singeli ni msanii wa bongo feva msanii mkubwa nikasema nitaje nikawa nimevuruga mipango yani nime, ni msanii mkubwa ambavyo ya nimeongea vitu nani huyo nani huyo bwana mtu ambie <laughs> ndeza kanengana sina kaba Hapana, tuambie tujiandae. Mbona Harmonize anatuambia kwamba Single Again remix na na nani na DJ7 watu wanaendelea kuisubiri. Kama ipo ipo tu mzee. Amna, um, huyo kaamua tu kuongea. Ya, ujue nishakwambia mpaka ni mtu mkubwa. Ni hapa hapa Tanzania lakini. Ya, mimi ni mtu wa kumsikiliza yeye. Ushaelewa eh? Sasa hivi tunaweza tukaenda mjini tu. Kwa sababu hapa yeye ndo ananipeleka mimi mjini ushaelewa. Kwa hiyo mimi mtu akumsikilizia. Kwa hiyo sio anapoanza bwana anafanya collab na nani na nani anakuwa anaona ina kabla mipango yeye una mipango mipango pango mingi sana mpaka ngoma anakuja kuachiwa. Ushaelewa. Ila tu ndio hivyo ataje remix ta remix kubwa. Labda tu kwa upokeaji wao sijajua utakuwa vipi. Ila kama alivyoipokea hii ya kwanza basi ya pili inakuja kubwa zaidi ya hii. Kwa nini hujachagua kufanya korabo kwenye ngoma zote kumi kwenye chuma tatu? Kwa nini umefanya mwenyewe peke yako? Yaani sababu kubwa iliyokupelekea ukafanya hivyo ni nini? Yaani korabo sio mziki ambao kwamba umeamua tu, maana mtu fulani, mi rafiki yangu labda bwana mikasi rafiki yangu, ngoja niimbe naye. mm -mm, korabo haina warafiki mpaka nakuja korabo kwamba hii nyimbo nayoimba kuna sauti ya mtu imemisi hapa nikimpata, yani hapa kuna sauti fulani hivi nahisi hapa sauti ya kasi hapa nakaa ndo nakupigia wewe na kuweka pale ima tutengeneze kitu kama nilichokiona mimi so tu kurupukurupu tu nimeamua kisawe rafiki yangu basi nakujua na, unaonaje tufanye kitu ah, ah. inakuwaga ipo hivyo naweza ukafanya kitu na kisiende popote yeah. unadhani ni kwa nini wasanii wa kike wasingeli ni wachache msanii wa kiume akianza singeli anaonekana kama muuni ko na mtoto wa kike naye akianza singeli anaonekana kama nani malaya lakini ninyi wa kiume mmeweza kuprove wrong kwamba sio kweli mziki wa singeli sio wa kihuni, labda kama ambavyo awali ilikuwa ikichukuliwa mpaka sasa hivi, kuna utofauti kidogo. wao unadhani wao wanakwama wapi kwenye kurekebisha hilo, au mnawasaidia nini wakina kaka? Mm, wasanii wa singeli kwanza wanatamaa wasanii wa singeli wana wa kike au wa kiume? Tamaa gani ambayo unaizungumzia hapa? Kuna msanii wa kiume atakayekuwa atakayekusaidia wewe ukarekodi na ukashuti video. Kwa nini unadhani hivyo? Ah. mtashindwana tu, labda muwezane naye mwenyeji. Hem, tuweke wazi, tuweke wazi namna ambavyo wewe unaelewa. Kwa nini? Yaani eh, mtu anakuwa mwepesi sana kuhitaji rushwa ngono. Ushaelewa? Anakuwa mepesi sana katika hilo, kwa sababu si anaona chache na nawe utafanyaje Unataka urekodi na mimi ya Kwa inakuwa inakuwa kwamba malipo yangu sasa ndo inakuwa kama hayo. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mpaka sasa kuja kupata mtu akukusaidia ushatumika sana, ndo anachokiogopa watu. Kuna tofauti gani ya budget kubwa ya mziki labda wa Bongo Flava, hip hop na singeli mnapokuwa mnaenda kwenye studio session? Tofauti yani ni nini? Labda bajeti ni ile ile au kulingana na ushikaji sana na producer pia? Ah, bajeti zilikuwa zinapangwa kitambo, kitambo zilikuwa zinapangwa bajeti kutokana na mazingira ya kurekodi. Watu warekodi na Cubase, warekodi na hii nini inaitwaje, Adobe, ushaona watu rekodi tu na vishwa DJ, kwa mtu achomeka hata ukikosea inabidi twende hivyo hivyo, ndo singeli kwa naendaga kitambo ila kwa stage iliyofikia sasa hivi unaweza kurekodi single hata kwa stukizi, ni wewe hela yako, ushaelewa? Kwa hiyo mimi naona hakuna tofauti, hela atakayotoa yule. uweze kaingia kwa stukizi uka, ukaenda kurekodi nyimbo yako ukatoa labda laki tano eti na mimi niende pale akanambia mimi nitoe laki mbili, sio kweli. Hela atakayotoa yule ndo atakayotoa mimi. Maproducer wanalalamika sana, mnawanyonya hata madirekta pia wa kushuti video wanalalamika sana, mnawanyonya, yani kwamba ninyi mnapata kikubwa kuliko wao. Hii imekaaje? Bado hawajafanya kitu kikubwa kama yaani, inapotokea unaenda kwa labda kwa Istukiz, nigongee bichi ya Singeli, umepita umemlipa, umemlipa sana, labda tuseme sio sana, tuseme tu mfano umempatia laki tano, ukaondoka, ngoma imeisha uh, unatafuta labda director wa, wa, wa kwa ajili ya video anafanya pia, unamkatia ya kwake ambao anaitaka yeye au ambao mmekubaliana. Lakini kwenye mafanikio msanii anakuja anaingiza pesa nyingi sana kama ngoma itaenda viral, sawa. Kwa upande wake yeye sasa anabaki kuwa yuko chini, ninyi ndo mnafanikiwa sana. Oh, ungetaka tuendeleze tuendeleze ushikaji, video mimi ungenifanyia bure, ushikaji huu wa kusaidiana ungeendelea ila mimi mpaka nimekuja kwako wewe umenikazia mje niangalia usoni, nataka shikiasi fulani na bajeti hivi na hivi hivi na hivi, nimekupa ile hela, nishakupa ile hela, umenifanyia kazi yangu, kazi yangu mimi imeondoka. Wewe usiki nayo ile kazi zaidi tu akuwa na title yako pale kwenye nini basi, ila kusema tu usika na ile kazi, wewe usikahusika tena usiku wa chochote. Kwa hela nitakayoingiza mimi ni yangu mimi, kwa sababu nilishakulipa hela yako, ila kama ungekuja ungesema ndugu yangu e, jambo mbona kubwa, hebu ngoja hapa tufanye kitu tuangalie itakuwaje, itatupa nini mbele. Mbona tunafanya kitachoingia ndo unakiona kabisa wewe mwenyewe unakiona kwamba kimeingia kwetu wote, ila mimi nakupa hela, umenifanya kazi yangu Najua sasa sawa kama nikulipe hela. Ninyi mnaenda mnalia sana kwa maproducer na madirector, mnalia sana bwana, tufanye na kiasi hiki, alafu mkija kufanikiwa mkumbuki nyuma. Mm -mm. Inategemea, inategemea waliaji wapo kila sehemu, inategemea. Ila mimi siwezi nikakuita wewe eti nikulipe eti nipikie hapa chakula, unajua nimekulipa hela yako, umepika chakula eti nakaa chini nakula tena, uanze kuna nini tena kumind, yani kwamba mbona chakula wakula peke yao Unajua kwa nini wanalalamika? Unajua kwa nini wanalalamika? Eh, kwa sababu ninyi mnaingiza pesa nyingi sana baada ya ngoma kwenda viral. Yaani shida ndio iko hapo. Alafu ukiangalia pesa ambayo umempatia wakati mnaanza kazi ni ndogo kuliko ile ambayo umeipata. Je, yeah, wao wakipandisha wakikomaa kwenye vile viwango ambavyo wanavitaka wao kwa sababu wanajua hii ngoma ikitoka inaenda mbali, eneo anyway ngoja nimpigie hapa. Itakuwaje? Mbona wengi washafanya hivyo na wanapewa iko kiasi wanachokihitaji na bado nyimbo zinatoka zinaenda juu. Na bado analalamika. Analalamika. Ah, Oh, aache ngebe. Asili ya Mtanzania au asili ya Afrika ni kulalamika tu kulalamika. Chochote tunachofanya kiwe kibaya kiwe kizuri, tutalalamika. Anaweza yaani yaani yaani ukasema labda kama mtu mtu aweze mtu aweze akakati, oh, mimi ndo mfalme wa singeli Tanzania, ushaelewa? Mtu lazima amnanii kwanza aweze kukubaliana naye moja kwa moja, japokuwa anampenda lazima mtu aoji kwanza, huu mfalme mfalme, yani mfalme uko upata lini? Lakini wewe unalionaje ile swala kusema kwamba mimi ndo mfalme wa Singeli hapa Tanzania na hakuna mtu mwingine, kila mtu anajitapa hivyo? Mfalme mfalme mbona anajulikana? Mfalme nani? Msagasumu. Okay. Yule ndo anajulikana, ila kwenye mziki unajua kuna, kuna kitu fulani mziki heshimiki aloanzisha wale heshimiki mkubwa, mziki unaheshimu yani mauzo yako yao kama upo on top wewe ndo unaheshimika. Ndio maana sawezi kushangaa kama mimi umbo langu dogo unaweza kukuta ndugu yangu yani mtu mkubwa tu hivi ana umbo kubwa na bado akaniita mimi kaka. Kaka, watu fanya hivi kazi bwana kaka yangu na hivi. Yote kaitwa brother kwa sababu tu una hela, sio kwamba umri wako ni mkubwa. Licha ya hela hata ukiwa naiti mtu anakuogopa hivi. Sasa una unaiti kiasi kwa anakuona hivi anakuogopa, kwa hiyo anataka kuongea na hivi anakuatemeka, anaumuni ni mtebuda huyu anaona ah, ungoja nimwite tu brother eh. Lakini ukimwangalia wewe unaitikia kuna ah, usi mkubwa au unajua ukanizidi kabisa eh. Msanii gani labda wa Bongo Flava ambaye unatamani kufanya naye kazi? Nasema huyu kuna namna, kuna ngoma fulani hivi naisikia e, nikimweka huyu hapa tunaenda mjini. Ah, ah Bongo Flava. Oh, ufagilii sana korabo eh? Labda niimbe na Roma. Roma, Roma Zimbabwe. Ah, Roma. Sasa hayupo, tutamtumia beat unajua unaweza kurekodi ndio ukaambiwa nani yani maisha utandawazi shona eh? kwamba unaweza kurekodi huku na ukachukua na nuka mtumia kule na yeye akaenda akatoa data kule kurekodi na akatuma tena huku kwa kule akirekodi hawezi kutoa nyimbo mpaka urudi tena huku kwa anatuma huku tena na anafanywa nani mixing na sawa mimi nakupa nafasi ya kuizungumzia albamu yako ya chuma tatu chuma tatu ni albamu nzuri na ina trendi. Nashukuru Mungu mashabiki wangu wameipokea vizuri. Sikutegemea kama wataipokea vile kama mimi ambavyo nilikuwa nimepanga, ila sasa kama Mungu tu kwamba nyimbo nilivyozipanga na ndo zinavyoenda hivyo hivyo, hata kwenye upande wa kusikilizika mtaani ndo ni hivyo hivyo, ushaona. Na, na nilikaa kimya nilikaa kimya hivi, ila sikukaa kimya sana, niliachia kangoma tatu zilisikika, ila usikikaji wake yani sio hafifu. Baada ya kuzisikika zile ngoma, zikawa zinakuja sasa zile kulabo mm, zinakuja kulabo kwa zile kulabo afu zilizokuwa zinakuja ni za wasanii wenzangu wa singeli, ila ambao nao kidogo washaanza kusogea kwao, na nakuwa na support hivi kwa katika mpango wa kusupport, unakuta acha itoke tu nyimbo ya ndugu yangu, nikisema mimi tena niachie nyimbo na kwa ni matatizo anakuwa kwa usikilizo, yani kwamba na kwa tu tumefanya na wewe mradi tupeane nafasi eh. Kwao toa toa toa, kwa hivyo toa, toa na mimi ndo tabidi nitoe sawa albamu yangu. E bwana, cha kwanza kabisa mimi nachojipambania followers followers katika social media zote, usione eh? yani wanifollow TikTok budazoni instagram, budazoni mc facebook budazoni ushaona eh? youtube nao ni budazoni ushaona eh? na hii albamu kwa bahati mbaya sikuipeleka katika digital platform yaani ni mungu tu mwenyewe <laughs> ni mungu tu yani digital platform hakuna digital platform hizi za boom play audio marketing hakuna nyimbo kule zipo nyingine ila zilizopo ndani ya albamu hakuna ushaelewa na zimeondoka hivyo hivyo yaani mungu tu kabariki umekuwa kama ule mziki wa kitambo nyimbo za singeli za, za kipindi kile ambazo hakuna mtu wa kuposti labda je mwanga aweza kaposti singeli ila kila mahali unazikuta hadi vijijini yaani kupitia tu bluetooth bluetooth hivi kurushiana rushiana mm ebwana eh, bwana, ulikuwa unatazama Stein TV na niko na Budazon. Tumepiga interview hapa, tumezungumza mawili matatu kuhusiana na mziki wake, albamu yake na vile ambavyo anavyoona mziki wa singeli, namna ambavyo unakwenda. Till next time, mimi naitwa Catherine Sylvester. Thanks so much. Behind the camera yuko Raji, uh, yuko director Isam. Tukutane wakati mwingine.